тепер гною нема гною В машину сів, завів, без візи і грошей втік заодно собі Європу бачив, ще й тепер король доріг, сімерки вишняка, подивись слаба, Только злажа, у бляху сів, завів, без візи і грошей Бачив шей тепер король доріг, сімерки вишняка, подвіска слава, Тойка слажа. Та євробляха не їде, то просто жуть брат. І всі проходять із мене ту ржуть <laughs> нема доріг в селі, коли весна прийшла на заробітках всі історія така, бо в голові свої не хочуть помінять Україну нашу не надо підіймати машину сів завів без візи і грошей втік заодно собі. і Більше бачив шей тепер король подвеска слава, то просто жава, у бляху сів завів, без віз і грошей втік заодно собі, і Польщу бачив, ще й тепер король доріг, сімерки вишняка, подвеска слава. слаба, хто яка слажа, обляху сів, завів, без візи і.